కానుక కానుక కానుక risaa risaa risaa qeensi mancaa geesse guyyaan leencaa ka'ilammii ka'ibira. Hiinumaanii qosa qosaa dhagaan deessaan laafu Hiinumaan ibsa sobaa qalbii miidhame rafu Baasi baasi baasi baasi gumaa taatee baannee gumaa elemoo baanne gumaa maammoo baanne gumaa nadhii baannee gumaa baaroo baanne kanaa ilee hin Laggasaa baannee kan maaramee baannee kan eebbisaa baannee kan usmaayyoo baannee kan jireenyaa baannee gumaa daadii nyaannee hin taane hin taane hin taane baasii gumaa Haraabu akkan hin taane kanaa caaluu nyaanne. Qaacaleen kee cabee hudhoon kee hiraare dhugumaa dandeessee. Rotopsi lamichi kutaa ilmee sagalchee horichatti qotam okkolli koon nama bulee ergan cabee kaanna sirriiksisu dhibdummaaf dhibee. oromo En, en, en. oromo Oromoyee, oromo Oromoo. Akka bal'ina kee, bal'ina lafa kee, laga miti garbaa konyaan bulbuusita. En, che ben chakka hola ti o parte di sita en en en oromo ye oromo ye oromo ye oromo appa du ganjir bi sabagu mandin bi mas sitir